Сейчас все говорят голод, да? Угу. И я согласен, что мы очень близки от этого барьера. Голод у нас вот просто стучится. Многие голодают уже, можно было сказать, не критично. Ну как не критично, если каждые 10 секунд умирает ребенок в мире. Ну как не голод? Голод будет еще хуже. И я очень жестко сейчас ставлю вопрос – это касается крестьян, да всей страны, по уборке урожая. Надо собрать все, надо мобилизоваться, потому что не дай бог голод, <laughs> слушайте, вот тогда будет диктатура, и во Франции в том числе. Потому что надо народ спасти, не накормить, а спасти, чтобы люди не умерли. Да, вот, пожалуйста, можете меня за это критиковать. Но я это обосновываю тем, чтобы завтра было людям лучше а не то, что вот мне хочется диктовать, и я тут с ума сошел, сидя в центре Европы, в небольшой относительно стране, с небольшим населением, я что-то начинаю диктовать и еще душить собственный народ, который проголосовал за меня давным-давно и поддерживает меня до сих пор. Слушайте, ну это дикость полная. Я не такой дикарь, как вы думаете. Вы сказали, что вы уже во власть очень долго. Э, это еще надолго, или вы собираетесь когда-нибудь отойти от поста? Э, ну, это власти? будет решение моего народа. Я, может быть, давно уже бы отошел от власти, если бы определенная была ситуация в стране и за пределами ее. А вот э, многие э, с 20 года, которые, как вы говорите, вышли на улицы, сегодня очухались, поняли, что могло быть, и многие говорят, о, так мы же неправильно поступили. А если бы его не было, что бы было? Так люди говорят. Поверьте, я знаю настроение людей. Ну хорошо, а если бы я в 2020 году все бросил и ушел? Сегодня страна была бы другая, и интервью вы бы брали у других людей, и политика была бы другая. Сегодня было бы в Беларуси хуже, чем в Украине. Извините за нескромность.